北朝鮮の中国外交を担当するキム・ソンナム国際部副部長がおととい北京を訪れ核実験を行うことを前日に中国側に伝えていたとする記事を掲載しましたサングラスの男性はキム・ソンナム副部長とみられます記事が事実であれば北朝鮮が中国に一定の配慮をしていたことがうかがえます